大家好，我是浅浅。那我的身高是一百六十八公分，体重四十八公斤，三围三十二、B 二四三四。那我就是在模特这行当四年的时间了。对，然后呢，平常的兴趣就是喜欢逛街跟上网、出国旅游这样。然后这一次呃，你跟实体这样子呃跟着旅游的话，你有什么感想？ 坐在后座，嗯，我觉得它后座就是座位非常的大，然后就是让我坐起来感觉很舒服，而且就是呃双脚踩踏的地方不会让你有悬空的感觉，所以我觉得呃它后座呃让我坐我就是觉得嗯好像可以坐到睡着的感觉， <laughs> 大概是这样。 那这么好的车子，那你会推荐给亲朋好友吗？当然会啊！如果就是身边喜欢骑重机的朋友，我一定会把这台车推荐给他。因为呢，这台车我觉得它的性能跟外表呢都是非常的优秀的，所以我也希望我呃我朋友有机会可以来载我，来这样。Suzuki Burgman 6零0 Dicey。